आशिक सिर्फ लफ्जों के सुबह और कुछ पर जो भी मेरी इन लफ्जों को मायने मिल गए किसी जुड़ा ना तुमसे खुद को पहचान तुमको बस मैं इतना मानू कैसे राह नसीबा खड़ा चुप चाप सा तक मुँह मेरा जाना मैंने तब जाना

होश की करे किस्मत ते किसदा कभी नहीं जाना मर जान जाना कभी नहीं जाना ओके जुदा been सबसे जुदा सबसे अलग वो कहते हैं ना ऐसा प्यार जो हमेशा अमर रहता है वैसा था हमारा प्यार लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि अमर होने के लिए जान देनी पड़ती शैडो